Так, а, ну что, народ, давайте начнем. Так, всем привет. Очень кто меня не знает, меня зовут Сережа Пономарев, э, ник Стакита. А, я сегодня сюда приехал, чтобы поддержать ребят докладчиков, но оказалось, что они очень хорошо подготовились, очень хорошо выступили. Такой сложный материал, э, столько так хорошо и последовательно рассказали, в общем, ребята, зачем. А, ну, я решил, раз я приехал, то я расскажу такой маленький, коротенький доклад. Я хотел э, половину этого доклада вместить в прошлый раз, когда я рассказывал про то, как стать профессиональным этим программистом то есть как устроиться в этот мир. А, но сегодня будет более расширенная версия, минут на 15. Я хочу рассказать про хорошие книжки. Вот книжки просто вот отличные. Вот, реально каждая книжка рекомендуема прочтению. А, контакты мои, это мой e-mail, таким же mail.com э, мой профиль на LinkedIn, регистрируйтесь на LinkedIn, пожалуйста, там, э, и вступайте в группу Кривой Рок IT. Также я веду блог с таким-то э, на котором я ну, частенько пишу статьи для начинающих программистов и отчеты о предыдущих встречах с материалами. Ну, поехали. Прежде всего, в общем, самая главная книжка, которая все рассказать, это Библия программиста, такой вот совершенный код книжка называется. Написал ее э, а, Стивен МакКоннелл. Э, как ни странно, это инженер из Microsoft. Э, и написал просто офигительнейшую книжку. я очень рад, что когда-то на заре с того, как я только еще научился шлепать формы на Delphi, я наткнулся на эту книжку, и она мне просто сразу же вправила мозги. И очень сильно советую вам ее. Эта книжка обо всем, она очень толстая, она реально толстая написана нормальным, хорош, хорошим языком. В ней охватываются, наверное, все аспекты вообще программирования. Начиная от того, что, э, что, чем является программирование, то есть какие метафоры используют. То есть либо это как строительство дома, либо это как взращивание кукурузы. Начиная с таких вот таких вот философских тем, э, темами управления проекта, э, заканчивая просто вот такими реально техническими вещами. То есть как нам вот здесь вот лучше вот Э, у нас написано if true, then, там, переменная boolean равно true, там, else. Вот, вот такие вот простенькие сниппеты кода. Э, как их трансформировать, как лучше использовать. Э, то есть книжку можно читать по диагонали. В любой, какой у вас опыт есть, в программировании, даже вообще никакого нет, можно почитать. Она читается очень интересно, написано хорошо. А, примеры кода приводятся Э, на разных языках программирования. То есть неважно, они, они довольно простые, но они каноничны. То есть если вы знаете хоть один из языков программирования, э, то другие вы поймете. Там есть примеры, например, на Visual Basic. Есть на C-Sharp, на Java есть, есть на C++. То есть, и они нормально, спокойно читаются. То есть, это все очень правильно и круто. А, эта книжка реально очень хорошая. Если вы знаете такой сайт Хабрахабр, я, наверное, думаю, вы знаете, там есть специально на Хабрахабре целый блок, называется он «Совершенный код». Это такая блок, там, где все люди пишут статьи на то, э, как лучше писать программу, то есть как вот лучше подбирать. И то есть э, этот, этот блок назван в честь вот этой вот книжки. то есть обязательно ее прочтите. Вот, вот прямо вот читайте хоть сегодня. Потом пройдет время, перечитайте. Я ее недавно перечитывал, нашел для себя многие вещи, которые Дальше, следующая книжка. Это э, Мартин Фаулер, известный, известный очень человек. Он очень много хорошего привнес э, в мир программирования. Он был один, э, одним из, э, один из основателей э, Agile, процесса разработки. Он один из популяри... один из евангели... евангелистов юнит-тестов. А, он написал много хороших книжек про UML-диаграммы. В общем, этот человек, любую книжку вы читаете, она будет вам по-любому принесет какую-то пользу. Но вот самая главная книга, по которой все говорят, там, прочитая Фаулера, они имеют в виду вот эту книжку, рефакторинг. Улучшение существующего кода. Что такое рефакторинг? Э, рефакторинг – это э, это процесс, когда мы маленькими шажочками перераскладываем программу, делая ее более удобочитаемой и более э, подверженной, э, и делаем ее таким образом, чтобы ее было потом проще модифицировать. Потому что всегда программа написана, они живут очень долго. И чаще всего мы, мы изменяем существующий код, а не пишем новый. И очень важно, чтобы когда мы изменяли существующий код, мы могли это сделать очень быстро, ничего не поломав. Для этого, чтобы ничего не поломать, мы, э, мы все делаем очень маленькими шажочками. То есть, допустим, э, маленький шажочек, переименование переменной. Что для этого нужно сделать? И там, вот, когда вы будете читать, это просто как справочник вот таких вот маленьких шажочков. Берете прямо рефакторинг, переименование переменной. И открывайте. Чтобы переименовать переменную, сначала скомпилируйте, проверьте, что у вас проект компилируется. Так, скомпилировался? Да. Теперь поищите везде использование этой переменной. Нашли? Да. Теперь поменяйте их. Поменяли? Да. Теперь, короче, снова скомпилируйте. То есть, ну, вот, вот так вот занудно, да, но на самом деле, э, начиная с таких мелких шажочков, там уже переходится в более сложным рефакторингом. А эти рефакторинги их еще комбинируются. И самая главная идея рефакторинга в том, что в любой момент, в любой момент, а, вы можете взять, остановиться, и у вас должен остаться рабочий код, и он должен работать так, как работал до этого. По работе вам придется очень часто делать рефакторинги. Чтобы внести изменения, очень часто приходится переделать то, что старые там ребята написали не очень опытные. А также эта книжка э, очень хороша тем, что там приводятся примеры, и примеры жизненные, и по этим примерам э, очень хорошо наглядно видно. Когда стоит применять вот этот рефакторинг, когда стоит применять вот этот рефакторинг. И в целом, то есть эта книга, а, она в целом обучает вас, как более грамотно проектировать систему, а, что тоже немаловажно, потому что там примеры очень жизненные. А, и эта книжка, она обязательна для прочтения. Почему? Потому что название вот этих рефакторингов – это некая терминология. То есть, когда ко мне подходит, допустим, мой начальник и говорит, вот здесь, вот, пожалуйста, э, экстрактный метод, а вот здесь вот заинтродюс константу, а вот здесь вот выделю в command object – я должен его понять. Вы что-то поняли? Ну, не факт, что многие там из вас что-то поняли. А это просто название вот этих вот рефакторингов. То есть, как последовательно все это сделать. То есть, без этого жить невозможно. Так, следующая книжечка у нас. Это тоже книжка, к сожалению, у меня не было интернета, чтобы вставить обложку. Клеен код. Написал ее Uncle Bob. Э, Клеен код это можно сказать, грубо говоря, продолжение книжки Совершенный код. Э, ну, там был комплит код, а здесь клин. то есть там совершенно, а здесь чистый код. О чем говорит эта книжка? Эта книжка нам говорит об одной такой вот практической вещи. Как бы нам написать более понятный, ясный код, чтобы он вот читаешь его, вот прямо, вот прямо вот как роман, вот зачитываешься, вот просто вот в туалете он не может оторваться. И в этой книжке там есть несколько глав, я, к сожалению, все не вспомню, но вот есть, например, целая глава, посвященная тому, как писать комментарий. Вот очень часто, вот вы всегда пишете код, да, и вам нужно какие-то ставить комментарии, чтобы в будущем там понять, что, что же здесь происходит. И очень часто, к сожалению, бывают такие моменты, потому что ты читаешь, вот если у вас какая-то там, какая-то функция, допустим, функция называется save file, сохранить файл. И, вот, и к ней написан комментарий. Комментарий написан «Сохраняет файл». Ну, блин, спасибо, капитан. Черт побери, везде, на всех проектах, где я работал, вот всегда вот эти вот комментарии, они... Вот очень часто встречаются комментарии в стиле «Капитана очевидно». А, э, более того, проблема в том, что код, код вы поменяли, и, допустим, вот эта функция save файл, она уже теперь не просто там сохраняет файл, а еще там, допустим, отправляет не знаю, какой-нибудь email, или вы какой-нибудь окошечко там пользователя, то, что все успешно сохранено. То есть функционал поменялся, а комментарий-то остался старый. И в итоге ты читаешь, там написано, что оно делает это. Ты смотришь по коду, да не, не, не, не, здесь явно что-то не то. Комментарии всегда устаревают. Это очень большая головная боль, то, что документация в комментариях, она очень сильно устаревает. Что говорит Uncle Bob? Он говорит, ребят, как только у вас появляется желание написать комментарий, вы должны вот этот вот фрагмент кода, который вы хотите закомментировать, вы должны его выделить в отдельную функцию, и у этой функции задать название, э, вот этот комментарий прямо записать вот в теле этой функции. То есть, э, и поэтому часто там бывают такие функции, потому что э, save file and alert user, то есть сохранить файл и оповестить пользователя, допустим. Э, то есть это очень важно. Э, но, то есть Хороший комментарий – это отсутствие комментариев. Лучше пускай у вас будет 10 методов, без единого комментария, но сами названия методов будут говорить о том, что там происходит. Теперь о самих методах. А, он там говорит, целая глава посвящена о том, какие же должны быть размеры ну, методов, ну это функции и классы вообще, какие у вас куски очень часто, <laughs> очень часто, особенно на PHP. Вот, ребята, я не знаю, почему PHPшники такие любители больших файлов, но ты вот открываешь, и там вот такая вот тебе полотно, и ты сидишь, считаешь, человеческий мозг не может ну, одновременно воспринимать ну, ну, больше 400 строчек. Ну вот никак. То есть ты будешь напрягаться, но ты не сможешь это понять. Что происходит? То есть ты постепенно потеряешь нить вообще, что происходит. А еще, если там много всяких разных э, ифов, э, в разных веток, а это все становится просто невозможно понять. И часто такие вот методы большие и берут и рефакторят, разбивают на множество мелких методов, и им дают название вот такие все комментарии, которые там были внутри этого большого метода, превращают в название методов. Так вот, э, Ангел Бог говорит о том, что, ребята, все должно быть маленьким, все разбивайте на отдельные файлы, на отдельные классы, вот все по максимуму раскладывайте, вот, вот, вот реально вот все. Там, на вопрос, а какой же должен быть ну, вот, хороший размер метода. Он говорит, ну, я когда пишу, у меня методы обычно э, не превышают четырех строчек кода. Вот, то чувак там вообще экстремально все разлаживает. Просто. Но зато потом, потом читаешь, и тебе понятно по названию метода, что же там внутри происходит. Дальше целая глава посвящена стилю оформления кода. То есть многие там не уделяют этому вообще никому внимания. Здесь мы поставили табы, здесь там два пробела, здесь мы там переносим на следующую строчку, здесь мы не переносим. Какая разница, она все равно работает и работает. Вот Анкл Боб говорит о том, что на самом деле это все очень важно, и надо бы как-то собраться всей командой и, э, и решить, какой у вас будет на проекте стиль кода. Причем есть такие два метода. Есть как бы компромисс, а есть консилиум. Компромисс — это когда, ну ладно, хорошо, давай, давай я пойду на уступки, я буду писать все-таки пробелами вместо табов, а ты вот тогда будешь каждый раз там после, после плюса там отбивать их там пробелами, допустим. Вот, то э, есть, ну такой, ну ладно, ладно, хорошо. В общем, такие компромиссы это все очень плохо, потому что по-любому все остаются обиженными, ну, немножечко. Вот. Нужен консилиум. Консилиум это когда, знаете, когда там кто-то умирает, а, доктор, помогите мне, собираются такие врачи. <laughs> И решают, что же сделать с больным. И там, и там, и там вот компромисс уже не канает. А давайте, там, если там два врача будут там спорить, а давай ему отрежем много. Не-не-не, давай ему много не будем отрезать, а лучше там, там палец отрежем. Ну ладно, давай немножко-немножко отрежем, немножко палец. То есть, ну, чтобы такой фигни не было, все должны прийти к одинаковому решению. То есть, как только они пришли к одинаковому решению, то есть однозначно, чтобы никого не было возражений, э, решение не принимается. Понятно, да? И там много таких вот глав. То есть книжка очень хорошо написана. А, я писал ее на английском языке, можете читать на, на английском языке, там очень хороший, простенький язык. Хорошо объясняется, вот разжевано все, вот просто идеально. Вот. Это, это следующая книжка, вот, которая должна быть, чтобы э, вами прочтена, чтобы стать более профессиональным. Ладно, это все было программирование. Но ну, тут у нас много непрограммистов, да и вообще не только наша жизнь состоит из программирования. Я хочу вам еще порассказывать немножко книжечек, которые вам рассказывают те знания, э, которыми нас почему-то не учили в школе. Или если учили, то как-то учили неправильно. Вот. Первая книжка – это книжка про мотивацию. Вот. Ты можешь быть отличным программистом, но если у тебя нет настроения программировать, работать, то хоть ты тресни, то есть. Это бывает очень часто. Я везде видел, все вы тоже можете привести 50 примеров, когда, ну вот вроде даже и зарплату платят, и это, а вот работать вот, вот, вот совсем не хочется, вот как-то вот не вдохновляет. И я вам могу посоветовать хорошую книжечку. Книжечка называется «Не мешайте мне работать». Ее писал Стас Давыдов. Я потом узнал, что есть Стас Давыдов какой-то э, комик, или я не помню, что-то там где-то. Э, вот, это не тот Стас Давыдов. Это Стас Давыдов, толковый пацан. Э, он э, очень много изучал тайм-менеджмент, менеджмент, психологию, и все это дело он старался применять к, к миру IT, то есть к программированию, к работе над программными продуктами. Он прочитал очень много книжек, внушающие, и написал сам свою небольшую такую подытожим. Книжка, почему я, есть тоже много книжек хороших по мотивации, но я вам очень советую это, потому что там приводятся, ну вот, вот, вот реально вот жизненные примеры э, из мира программирования, то есть из мира IT. То есть, например, ситуация. Например, там целая глава там, в книге у него посвящена то, что держите сотрудников в курсе событий, потому что очень часто бывает такое, то, что Э, что-то произошло, и а, официально руководство не объявило об этом. То есть, допустим, на нас наехал налоговый, мы скоро закрываемся. Ну, то есть, э, слух пошел, а слухи никогда идут, они еще обрастают. Вот, и все ходят, и там втихаря там что-то перешепчиваются, вот, и руководство молчит. Вот такого быть не должно, то есть, всегда должно руководство держать сотрудников в курсе. То есть, ребята, в следующем месяце будет зарплата на 20% меньше, извините. Вот, заранее, заранее предупредить. А, и там он такой пример жизни, когда сидят все пацаны в комнате вечерком, педалят, педалят, все, колят, в общем. Тут раз происходит стук в дверь, они берут, открывают дверь, там стоит какой-то чувак с чемоданом и пытается зайти в комнату. Он говорит, э, э, парниша, ты куда ломишься? Он говорит, я? Я ваш новый директор. Он говорит, что, у нас директор сменился? Да. Ребята, у нас новый директор пришли. Они все такие пришли, <laughs> такие... Ну, знаете, когда в Масяне потом, алло, директор. <laughs> Ну так, то есть у них поменялся реально директор, они об этом узнали только когда он реально к ним пришел и здрасте. Вот. А, что говорит Стас? Стас говорит о том, что <clears throat> компании должны заниматься мотивацией. И он когда-то подошел к руководству своей компании, и говорит нам, ребята, у нас все плохо с мотивацией, сотрудники не мотивированы, они недовольны, а, вот, вот, реально, то есть теряется производительность, все может закончиться крахом, вы должны заниматься мотивацией. На что ему там руководство ответило, ну, чувак, это вы должны себя, сами, вы должны себя сами мотивировать. Ну, Стас говорит, да ничего я вам не должен, ребят, если вы этим не занимаетесь, то ничего не будет. На другой компании он пробил, и он стал проводить опросы, например. Что вас не устраивает? Были такие варианты ответа. Мне не нравится то, что я сижу в комнате. Все пацаны, они у нас жаркие ребята, они все время кондер нам наворачивают на, на 14 градусов по Цельсию. Блин, я хожу простуженный постоянно, я не могу, я в фуфайке сижу, в кирзачах, я не могу программировать, у меня руки отмерзают. То есть вот такая деталь, даже мелкая, но тоже демотивирует. Вот, еще с нас говорит о том, что э, когда-то там компания их успешно закончила год и решила поощрить своих сотрудников. То есть собрали такие, ребята, в общем, вы, вы такие молодцы, и вот ваша команда, мы вам вручаем какие-то там хрустальные звезды. Они такие <laughs> посмотрели на них хрустальные звезды и говорят, ребята, если бы, если бы я хотел себе звезд, я бы пошел в армию. Вот, то есть не надо, ну, дайте денег лучше там. Ну, <laughs> опять-таки деньги. А, если, если, если ты не повышаешь зарплату, то говори почему. Потому что я раз прихожу, снимаю там деньги, а раз смотрю, мне там какие-то 200 баксов лишних появились. Вау, <laughs> прикольно, может быть по ошибке или еще. Оказывается, а нет, вот ты там типа хорошо работал, там в этом месяце ударил, мы тебе высадили зарплату. То есть надо, если поощряешь, то говори. Если, если наоборот, э, если она наоборот наказывает, то тоже говори. Держи меня в курсе, что вообще, чем недоволен ты. А, и очень много других примеров. То есть книжка отлично, отлично оформлена типографически. Я просто как сам человек, немножко увлекающийся типографией, просто там хорошо, хорошие шрифты, очень хорошие карикатурки очень веселые там есть. А, книжка читается реально за три часа. Вот не поленитесь, потратьте время, она вам пройдет с интересом. А, и дальше, что еще говорил Стас в этой книжке? Это будет... Через одну книжку. Ладно, пропустим. Теперь еще одна книжка, то есть с мотивацией мы поняли, да, то есть нужно уметь контролировать мотивацию, нужно понимать, почему ты не можешь работать, почему ты не можешь быть эффективным. Еще одна штука – это э, тайм-менеджмент. Э, и вот все рекомендуют книжку Глеб Архангельский «Тайм-драйв». У меня нет времени, чтобы ее прочитать. Вот честно. То есть тайм-менеджмент – это наука о том, как управлять своим временем, как все успевать. Э, на самом деле, единого некого такого правила, как бы все успевать, в общем-то, в принципе, нет. Есть разные люди, разных характера, кому-то что-то одно подходит, кому-то что-то другое не подходит. Поэтому почитайте книжки, любая книжка по тайм-менеджменту, она вам подкинет новые идеи, которые что-то у вас сработает, что-то не сработает. Но в целом весь тайм-менеджмент сводится к трем основным вещам. В общем, ребята, надо все записывать. Надо все записывать, ходите с блокнотом, и вот прям вот так, завтра надо зайти, забрать там пальто из прачечной. Записал. Надо там сделать, там написать там книжку там какую-нибудь, допустим, там. Так, записали там куда-то там на будущее. Все записывайте, любую идею, не храните это все в голове, она вас взорвется. А, и, как ни странно, планирую. А что делать? Планировать? Надо как-то все это дело распределять, надо как-то успевать. И вот тут вот с планированием очень хорошая штука, это вот такое, мы берем черти некий такой квадратик. А, и мы все дела, которые к нам заходят, мы берем и раскладываем по этим вот квадратикам. Значит, сверху у нас идет квадратик. Это важное дело и срочное, То есть вот неотложно нужно сделать. Например, там заплатить кредит, да, допустим, иначе потом там деньги начисляют. Есть другие дела, которые важны, но не срочные. Например, там сменить работу. То есть, в принципе, мне это не нравится, но пока не горит. То есть, а, там, неважно и срочно. То есть, и, соответственно, неважно и срочно. Так вот, что там говорится? В общем, ребята, неважно не срочные дела, просто выкидывайте на Все, ну, ну, ну, вообще все. А оно не важно, оно не срочно. Не надо. А, неважные срочные постарайтесь делегировать секретарю или там, там маму напрячь, мама там сходи, пожалуйста, забери это пальто и спрашиваешь. А, а, значит, вы должны стараться так, чтобы основные дела, которые что вы делаете, чтобы все дела у вас были в квадратике важные, но не срочные. То есть я беру спокойно дело. То есть вот надо собаку выиграть, это важно, потому что иначе она мне квартиру обгадит. Это важное, и это срочное, вот. Но нужно сделать так, чтобы это было не важным и не срочным. То есть я это запланировал, я гуляю с собакой спокойно, знаю о том, что вот я сейчас погуляю у нас с собакой, потом я приду, у меня сделаю вот это, потом я сделаю вот это. То есть все вот так. Ну и важные срочные дела, конечно, это надо все бросать на срочных делах, переводить их в статус важные срочные. срочный. А, тайм-менеджмент очень важная штука, и нужно этим управлять. Есть очень хорошая конференция онлайновая, IT-бранч. А, я уже там когда-то в рассылке указывал о том, что у них там было вот на вот этих вот выходных а, очень хорошие конференция, посвященная тому, как поиск и найм сотрудников в IT-компании. То есть как искать работу, как создать резюме. Э, очень хорошая, она прошла. Э, и скоро там будут появляться там, материалы, э, то есть обязательно потом зайдите послушайте. А вот предыдущая была посвящена как раз тайм-менеджменту. И там было очень тоже много ярких докладов, и в том числе, например, был там доклад «Тайм-менеджмент для иррационалов». Иррационал — это некие такие люди, у которых время относительно. Они всегда опаздывают на работу. Вот всегда. Вот я иррационал. Я всегда опаздывал на работу. Более того, я когда-то работал, там, где у меня были штрафы, что-то за опоздание, там, что-то там за минуту 5 гривен. Но мне было как-то пофиг. Я реально, я не могу. Я, у меня время относительно. Я как-то вот так вот свободно вот в нем плаваю. То есть иррационалы, они все время, вот, все, вот, вот сроки вот у них вот все время вот, не работают, на работу опаздывают. Вот. И вот часто вот их вот ругают люди. Вот. Но зато, когда ситуация изменяется, то есть когда вот что-то вот резко, вот какое-то там ЧП, обврал, завал, и рационалы, они вот так вот заводятся, и они быстренько все это берут и грамотно все спокойненько разруливают. Вот. А вот, например, их антиподы, рационалы, <clears throat> они любят все запланировать, чтобы все было последовательно. И когда что-то идет не по плану, они вот реально, они, они просто вот расстраиваются и выходят из себя, ну то есть такой стресс испытывают. То есть я пошел в магазин, я пошел в магазин, иду, иду, иду, и тут раз вспоминаю то, что я деньги забыл. Все, хана, для рационала, для рационала это просто вот, вот просто вот он идет и матерится, а как же я так мог. И рационал такой, ой, я деньги забыл, ну ладно, тогда пойду вообще просто пойду это, там, просто прогуляюсь по району, То есть у них, у них вот так вот идет гибко, понятно, да? И там был очень хороший доклад про то, как иррационалов, потому что у иррационалов у них большие проблемы с тайм-менеджментом, потому что здесь ключевое слово «планируем». Для рационалов это просто ЧП, для них планы, какие-то рамки, это просто, о боже, нет, не хочу, я не хочу, нет, пожалуйста. Вот. То есть, если, если вы страдаете такой фигней, вот обязательно зайдите послушать. Так вот, вот эти штуки, иррационал и рационал, это я говорил термины из соционики. И вот сейчас я вам говорю книжку Филатова, я не помню, по-моему, она называется «Как понимать себя и близких» или еще что-то. В принципе, по соционике очень много книжек. Э, все они в равной, в равной степени хорошие, в равной степени плохие. Берете любую, читаете. Значит, что такое соционика? Был когда-то такой чувак, Зимон Фрейд, все вы знаете, конечно. У него был ученик Карл Юнг, тоже известный психолог. Так вот, Карл Юнг, он когда-то там на, там на закате своей деятельности, он сделал такой большой монументальный труд, в котором говорит, я не знаю почему, вот я не нашел причины. Но вот мой практический опыт показывает о том, что есть некие, э, некие четыре, четыре дихотомии, то есть есть некие четыре пары взаимно исключающих параметров э, у людей. То есть есть люди логики, есть люди этики. Человек не может быть одновременно и логиком, и этиком. Есть люди вот там рационалы, есть иррационалы. Они не могут быть наполовину рационал, наполовину рационал. То есть это, это такие полярности. То есть. А, соответственно, там есть люди экстраверты, интроверты. Ну и, в общем, четвертое, что там было? Сенсорики, что там Сенсорики и интуиты. Вот. А, почему оно так, никто не знает. То есть это э, совокупность вот этих вот четырех взаимоисключающих пар нам порождает 16 типов, 16 типов людей. Это, скажем так, Представьте себе, что человек, это а, вот как компьютер. Вот есть вот разные вот уровни вот, работы с компьютером. Есть, например, уровень там каких-то транзисторов в микропроцессоре. Это там всякие там нейрологи, да, которые там, там ногу вам отрезал, они вам сшивают нервы. Там. То есть это вот одни специалисты, то есть это один уровень. Есть уровень там какой-то там операционной системы, это там люди, которые там изучают, там, в какой области мозга там происходит обработка там, э, зрительной информации, допустим. А вот сессионика, она занимается уровнем операционных систем, грубо говоря. То есть это то, как человек воспринимает информацию, и то, как он на, нее реагирует. И фишка в сессионике в том, что э, это взяли вот эти вот учения Юнга 4 и как бы э, нарастили их э, всякой другой фигней, типа как аспекты называются. То есть есть, например, аспект там болевой, то есть в этом аспекте ты себя чувствуешь плохо, не, неуютно. То есть, например, там у логиков, у них болевой аспект – это человеческие взаимоотношения. То есть, например, там логик может там, там, там стоять и не, не понимать, то есть, там, девушка, там, она, его, она его любит или нет. То есть, то есть, и он говорит, Сет, ну, ну скажи там, что ли, там, ты меня любишь или нет, подай какой-нибудь сигнал, что ли, я тогда начну действовать. Вот. То есть у них, у них с этим вот проблема, допустим. Есть, наоборот, этот сильный аспект, творческий, вот реально, под которым ты вот, вот прямо вот, тебя все, что попадает, тебя вот прямо как конвейер, как кабань перерабатывается, и ты выдаешь на гору. А, соответственно, таких аспектов много. И вот благодаря вот этому э, Сасоника дает некие довольно-таки точное описание вот этих вот 16 операционных систем. А, и более того, она еще есть такая штука, как интертипные отношения, то есть отношения между э, людьми разных типов. Например, есть люди, которые друг другу конфликторы. Вот, то есть ты вот с ним общаешься, вот пока общаешься, там дружбу водишь, все вроде нормально, вместе бухают, все отлично. Вот. Но если ты, допустим, женился на этом человеке, а такое часто бывает на практике, а, то через некоторое время, когда пошла обычная банальная бытовуха, когда ты вот это одно лицо видишь каждый день, то вдруг начинаются всякие мелкие конфликты, которые заканчиваются разводом, допустим. И вот благодаря этому сексуальник, она стала сразу же моментом популярной, потому что жениться все хотят. Вот. И всякие там сайты знакомств, они активно там завуалированы, короче, ее используют. А, соответственно, есть наоборот, то есть, есть такое типа отношение, как дуальное, то есть когда тебя человек взаимно дополняет. Вот ты вот, допустим, там какой-нибудь там логик интуит, ты вот плохо одеваешься, а вот у тебя дуал, которая там вот э, няшечка такая подошла, там тебе булочку там заправила, вот все, на тебе дипломат, все поцеловала, мужа Вот. И ей это в кайф этим занимался, вот, то есть. А тебе это наоборот, у тебя болевая ведь, допустим. То есть вот такая штука. Благодаря этому сессоника, она очень эффективна. Э, она реально очень эффективна. Это, в общем-то, главное, чему нас не учили в школе. Ребята, я вам реально говорю, пока вы не разберетесь в себе, вам будет сложно вообще понять что-то другое в мире. Когда вы начнете понимать о том, что у вас там нету какой-то там души, ничего этого, у вас просто вот компьютер, когда вы видите, что вот это набор каких-то инстинктов, вы видите, что вот это вот у меня такая-то персональная система работает, вот с этим я точно не справлюсь, вот с этим расправились, когда вы видите, что с этим человеком я не могу работать по тому-то, и старайтесь как-то эти вещи, но если надо работать, как-то там замазать. Это очень сильно помогает в жизни, это реально э, очень сильно помогает. Поэтому это вещь, которая, главное, не нас не учили в школе. Вот все остальные книжки вы вообще можете нафиг забыть. Вот это, пожалуйста, почитайте. Вот. Но когда будете читать,